葉もできない私が告白した時 OK してくれてありがとうございますその時クリコがもしかして OK しないと私人生には本当に日本もないし아이고미쳐あ本当왜울어ウェブロ울어왜울어아니아니그흑안녕하세요여러분안녕하세요 쿠키가 불끈 꿀감입니다 그 김경식입니다 아, 오늘 한번 해볼 거는 응. 어디테지가 이마 치케한테 니는 이조라인이 나리마시타잖아요 응. 소시테 이슈니 센데 뭐 서로서로 이치는이고 다시간 소리에 겨우 감사 챌린지요 준비시테미시다感謝チャレンジだよこれ一緒に住みながら喧嘩とかももちろんめっちゃするんですけどお互いに感謝よそんな話はまあまああんまりわざわざしないじゃないよ 倦怠期かなみたいな雰囲気もあるちょっとなんかそんなお互いにありがとうねそれは心で考えるけど悪いポイントがあったらそれはすぐ話してなんか確かにわざわざ一緒に喜んだりとか、うん、プラスなことは話さなくなるから、うん、久しぶり手をケチして目を見ながらもう恥ずかしいですけどほんと恥ずかしいあそれでも今がチャンスや今じゃないとしないじゃない普通はねだってクキカップルと言ったら冗談じゃないよ本当にありがとう心で高校実習と考えてみてください私もちょっと考えます ありますよありがとう空気照れしてはいえ私からうんベル見て笑わないで本当笑ったらダメわあ私はわあどっめっちゃ久しぶりにお互いに見るんだね結婚式みたい、うん、キム・ギョンシ君は、ね、冗談がのむ面白いですそれで冗談のセンスもやばいのよいつも私が 立てないぐらいに面白い時間を作りますじゃない楽しい時間をありがとうございます아닙니다아니근데めっちゃ不思議なことが、테시노이치방매가조단니치있다는시요すごい <laughs> えー、それが私のツボと同じだからこんなに大人になって笑うことって普通ないじゃないよそれで嬉しいなと。これこ거知ってますけど ダイヤモンドとか BMW とかは買うことはできないんですけどこれこの「笑う」は私が一でもしくられる人と思いますいや <laughs> これ積んでる違うねうざいバカ私が冗談してもちょっと面白くない冗談しても笑ってくれてありがとうございます最近のは笑うポイントが高いになってそれストレスのためシャワーするときハゲになる <laughs> な してますけど私は人間の面白いにする時一番嬉しいとなんでこリコール笑う時が一番私は幸せも楽しいですありがとうございます最近私も詐欺の影響で笑いのセンスがちょっと高くなってきてる気がするでそれで 私たちの日常がクオリティが高いかなと思いますチャイなんでそんな真面目なのあ私じゃ私真面目がいいあいやいや真面目がいいではないんで私は文が진짜真面目やなんかハッハッハッとかにしたい金魚石さんがいつも家族を大事にしてくれてありがとうございます、대박私は2番目家族話인데 もちろん私の家族を大事にしてくれるのはあるんだけどチャギが自分の家族のも大事にしますじゃないよそれも嬉しいし私にもチャギの家族を大事にさせてくれてありがとうございます私が私家族を大事にしますはそれは人間としてもちろんですけど、うん、クリコは自分がありがとうという考えをするから、それがっとありがとうございます 私たちが韓国に行く時とか私両親が日本に来た時とか、本当に家族みたいにクリコが優しいにしてくれて楽しいにしてくれてそれは本当にありがとうそんなクリコを見て私の家族みんなもクリコの好きを信じられます自分の息子が日本に今いても安心と思いますよ神様だ神様だ정말이거는い나씩가되기나이거라니い감 一つに会う時とかめっちゃディープじゃない、うん、私の家族だったらお兄ちゃんの結婚式とか、うん、お正月とか、うん、私たちがお互いに家族にあってもなんか静かにいる人たちじゃなくてこれも私家族前で明るいにして私もこれも家族前で明るいにしてお互いに家族が恋人が外国人だから心配もちろんあるはあるけどそれを私たちがブレイクのお互いの家族にも感謝と思います ざみだ望みだめっちゃいい話だ私ちょっと泣きたい私も今などうしよう <laughs> 気持ち悪い一緒に住みますじゃないタロタロ時間を作るっていうのを教えてくれたのがありがとうございます ああ무조건무식하시例えば私たちが一緒に住みます時にくにゃんゲームしますよなくにゃんゲーム하고友達と連絡はご SNS 서핑するじゃんいい意味で束縛しないからなんかいい距離感一緒に住んでるけどそんな意味ではいい過ごし方を教えますからありがとうございますあ아감사합니な。 人間の性格だから初めて同棲してはそれ時間作るうと難しかったももちろんそれが正解じゃないですけどそれを理解して今はなんか「あゃ、기いい데스」라と話してくれてありがとうございます本当にそれ自いいわあこのでやめます <laughs> 私隣で本当に恋人として愛もするしたまには友達みたいに遊びますたまには家族みたいにケアしてくれてこれは本当にありがとうございます、 こにこれ私にいらない時はうるさい時は本当に私はお母さんみたいから <laughs> シャワーする時ハゲになるけどまた <laughs> それじゃもう最近排水口がやばいんだけどもう父誰も知らない日本ではこれが家族恋人友達ペットペットもういろいろな意味で全部これこしかないからそれ神様だ神様にいた逆に韓国に私がもし住んだら、 자기にお願いすることにかそれ그럼아들이뭐그래어와즈레나이데아리가또별말씀을요별말씀을요 미쳐 맞추면 뭐야? 자기는 엄청 잘해요. 근데 노력가니까 만족도가 되게 높아요. 감사합니다. そして私が一番好きな時間は後でフィードバック <laughs> する時間パンソンのフェ次はもうそのパンソンのポイントが全部クリアになってあ私はもともと格好でもホモックはじゃないとほ本当にそんなに思いますそれもあって私たちが喧嘩とかも、うん、これね진짜솔직히뭐랄까커플은후후나라봐근데존나감각이가는데私の 진짜 대전은 다 폴리곤이잖아요. 응, 응, 그치. 아, 와타시다시는 혼돈이 왔다시가 초쇼 나카데 히토치와 소리니시 때 진짜 지윤이 하나시 음. 소리가 이 동호에 어, 왔어요. 호만가나이. 음. 어, 호만가타라 쓰고 하나시 왔어요. 코가 간지러워 토끼. 코레 시마스 히토니 하나시가 이지. 토나치니 하나시더라. 코레 히토가 도에테 시테마스니까 나는 음. 대전노 나폴레옹노 김경식노 아주 커터하자가 그 있죠. 손나무노 히토코레 다리오토 고자이마 아니에요. 그러 그러니까, 음. 月の下で私が告白した時、うん、言葉もできない私が告白した時 OK してくれてありがとうございますそこにその時クリコがもしかして OK しないと私人生には本当日本もないし本当に日本ということもないし、うん、めっちゃ本当本当ええ本当クリコウェロ울어왜울あれ니야아니야ウェウェ왜왜あもう急に月の話この話の後に왜와私も보다な대했나よ本当そ소리나

家族の時から泣きたいでした。だからその時私が詐欺じゃないかなと思っていやそんなもんちゃうもってそれだったら私たちねここまで YouTube とかするまでラブできませんもちろんクリックも同じと思いますけど韓国について興味もまあんま,、あんまりもないし韓国語とか、私も同じ日本にそんなでしたけど 付き合ってラッキーに YouTube をして、ラッキーにみんなも好きしてくれてオフ会とかしていい友達同じシチュエーションにいる人たちもあって今までそうだったら今からも正直どう楽しみにしてます、本当私たちに何のことが来るかな本当えううあ울っちゃく진짜그렇잖아그래너그못하면시幸せに겼어야いや幸せにかこれの嬉しい涙じゃない普通に同じ奈良の人だったらできない経験もあるから私たち保持しやすい性格には お互いにボギチできないよぐらいにいつも楽しいをあげてると思います特に私めっちゃもらってますからはいこうさあよじゃきもうにれちゃ泣いたらでもいい話だって最初からいい話やったおっとっけ 끝났습니다야진짜어떡해혼돈이뭐んか今日最初から泣きたかった아뭔가진짜心がめっちゃ소우지네私たち今日考えるのに結構時間かかったけど考えるだけでもなんか感動するし自分がそうそうで私話してても途中でえいつもない感情がそんな感じがしました진짜りがとう天国だ特に今同棲してる人とか まあ、もうすぐ遠距離になる人とか、うん、逆に今遠距離中の人とかでも、コロナで自分の時間を持ってる人が多いと思うし、家にいないといけない時だから喧嘩も多くなったりすると思うからぜひなんかこの「ありがとうチャレンジ」やってもらえたら、もっとなんか相手が大事に思える。私もともと大事に思いました私も思ってたけど私진짜私100私億私億今まで撮った動画の中で一番心パー これ多分来年ぐらい教科書に載ってるんじゃないですか <laughs> やっぱり近い人にこそ感謝の言葉をあげるこれでも本当に皆さんもやってみてください오늘도많이담배가피고싶으셨겠지만잘참고끝까지봐주셔서진심으로감사합니다감사합니다